siku nyingi mumetuambia nyinyi ndio mtapanga, mumepanga ukabila, mukapanga kugawana mamlaka nyinyi na watoto wenu. Safari hii hatuwezi kuwaruhusu mupange hawa mahasla. Kiongozi mcha Mungu ni Ruto, anayejali wa Kenya ni Ruto, ule hana ubaguzi ni Ruto. Hasla Ruto for president. Kiongozi mcha Mungu ni Ruto, anayejali wa Kenya ni Ruto, yule hana ubaguzi ni Ruto. Hasla Ruto for president, alianza na bizi ya kuku tu, hakuna aliyeamini atameki jo. Hasla kutia bidii akameki through Maisha wisi uganga ni maombi tu, kijana toka ocha siyo chocha, na dreams za ku make it in future. Aka hustle hard for green pasture, mbona anahandwa mbaya na mavocha? Somewhere Ruto for president, hasla Ruto for president, si uchawi si uganga for president, my friend daktari for president, somewhere Ruto for president, hasla Ruto for president, si uchawi si uganga for president, my friend daktari president. Kiongozi mcha Mungu ni Ruto, anayejali wa Kenya ni Ruto, yule hana ubaguzi ni Ruto, hasa Ruto for president. Kiongozi mcha Mungu ni Ruto, anayejali wa Kenya ni Ruto, yule hana ubaguzi ni Ruto, hasa Ruto for president. Kiongozi ana plans fit na Wakenya, fata Ruto mtu wangu, we utapenya, lenga wale story mob sinya roho chafu halakai za ukwanyahanya maguu kama shosho rada ni ruto mabuda na mamadhe rada ni president hasla ruto for president si uchawi si uganga for president my friend daktar for president samoe ruto for president hasla ruto for president si uchawi si uganga for president my friend daktar for president kiongozi mcha mungu ni ruto anayejali wa kenya ni ruto yule hana ubaguzi ni Kiongozi mcha Mungu ni Ruto, anayejali wa Kenya ni Ruto, yule hana ubaguzi ni Ruto. Hasla Ruto for president yeah. Tunawaambia endesheni maneno polepole, wacheni vitisho, wacheni madharau, wacheni matusi. Ati hawa wanatuambia ati bodaboda, ati yule mtu ya beba beba hapo, ati yule mama mboga, ati ni wezi mimi nataka niwaambie my friends, heshimu biashara ya watu wengine. Kama Mungu amekubariki biashara yako ni kubwa, wacha madharau. Holy hustler baby, hii ni ya Willy hustler uh. Ruto for president yeah. Mshaski ya manze uh. Static Kenonit yeah. Watajua uh. watajua hawajui hadi Central tunataka Eastern Western tunataka route Nyanza hadi Coastal tunataka route North Eastern Rift Valley hey. hadi Central tunataka Eastern Western tunataka Nyanza hadi tunataka North Eastern Rift Valley